Проектот кој се одвиваше повеќе од 4 години меѓу сите педагошки факултети од Македонија заврши со свечено доделување на сертификати за учесниците. Сите учесници во овој проект во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев свечено добија сертификати за учество и успешно завршување на обуките. Станува збор за еден проект кој што веќе пета година се реализира заедно со педагошките факултети, односно со факултетот за образовни науки, заедно со мисијата на Обсе во Република Македонија. Станува збор за едни активности, проектни активности во кои што се поврзани сите студенти од педагошките факултети во кои што работат на активности, на проекти кои што се поврзани од различни култури, од различни религиски интереси. Целта е вмрежување и целта е подигање на наставничките компетенции во средина во која што екзистира екзистира мултикултурализмот. Ова е можеби моделот на кој што треба да се размислува во во насока на трансформирање на она што треба да представува нова образовна парадигма, бидејќи колку повеќе училиштата, колку повеќе образовните институции работат заеднички на задачите и на проектите и на активностите на локалната заедница каде што екзистираат, заедно ги решаваат проблемите, до толку повеќе вмрежувањето и она што може да представува дополнителни проблеми понатаму може да се спречуваат во текот на образовниот систем. Деканката на факултетот за образовни науки професор доктор Сонја Петровска го истакна значењето на овој проект за студентите кои ќе бидат идни наставници. Да, само накратко да кажам, светот во кој живееме е мултикултурен. Само 11% од државите во светот всушност се третираат како монокултурни. Од тие причини нужно е ние да живееме со нашите различности, кои што ги имаме во градовите, во училиштата, во државите, воопшто, воопшто во обштеството нели? Од тој аспект, овој проект наречен како зајакнување на капацитетите на идните наставници за работа во мултикултурни средини, има извонредно значење не само конкретно за обука на нашите студенти и идни наставници, туку воопшто и за обштеството. Ние се надеваме дека активностите реализирани низ проектот ќе остават трајни траги во иницијативите на нашите млади за надминување на стереотипите и градење на вредностите на хуманистичкото образование. Проектот се реализираше во соработка со ОПСЕ и со Германската амбасада во Република Македонија.